Senhoras e senhores constituintes, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. dizer a vocês o seguinte: as portas do meu gabinete estão abertas. Vocês podem me procurar a hora que quiserem.